Halo teman-teman, kali ini Una akan unboxing mainan dari Batam. Mainan apa ya itu? Ayo langsung aja ya. Sieh, man, sieh wieder.